A से अनार A से आम छोटी सिमली बड़ी सी छोटे सुल्लू बड़े सून से ऋषि उसे उखली ऐसे वाली कहाँ है अड़ी जो हम्म। ऐसे अड़ी आई सैनक ओसे ओकली कहाँ ओखली से ओकली ओसे औरत अंश अंगूर बड़ा से खाली बन गाओ D for ball C for cat D for dog E for elephant F for fish D for grapes S for hand I for ice cream G for jug K for kite N for lawn N for monkey N for nest two for orange U for queen R for rose S for sun T for tiger U for B for band Dave Lupin was just for X-ray, why we, why we are dead for Debra.